有冇看到我那个架子呀？架子呀，本来呢上面放的东西呢，啊是木的，我就将它改良一下啦。怎么改良啊？哈，等下上个做给你看啦。因为那个架子呢系用铁做的，咁啊我就想到呢，要放一种好像地砖啊，嗰种放上去啦，又省钱又可以。 哇！一住靚啲，沒有得買的了，可能啊，給買個還便宜，還很好個 good idea。OK，等住給我教你怎麼做。嗯，因為這個兩個拼起來呢，它有條裂縫嘅。如果你用 aluminium 紙咧就比較好，譬如抹啦，如果用誒、呃、塑膠啊或者誒嗰、呃、種。 挤的淋上去，不可以，因为塑胶比较很很很久了之后，它也是脱出来的。靠靠近一点，这样呢，嗯，那这样，这样去中间。如果它没了呢，啊，咁你可以，如果真的不小心啦，啊，我好像没了啊。 mẹ mẹ trẻ tiền tiền nè trẻ đều là cảm ơn chuyện khai là chơi lại của nó à cho chị trẻ nè trẻ nè cảm ơn phúc chị trẻ này nè đó đi thá bán bán này à nè đi khác nè đi cái tuổi gì sao因为我呢度濕濕我我我我因為我要示範俾你睇本來我等它乾了比較好啦不過示範俾你睇嗱就係這樣啦咁啊喺度咧呢度咧 你看你喜欢哪？我觉得呢，两种写子就比较好啦。它比较呃比较呃完美一点啦。我先就不粘啦， <laughs> 因为它有点湿湿，呃，所以我等一下等过几天，给一度呢完全干了呢，我就粘在这边啦，哈哈。 所以呢條尾又問題下舐呢就，下次呢，如果如果它乾了咗之後呢，就舐在這邊啦哈。我现在不舐，因為我隨時可以舐到嘛，就揸里。OK。如果你们呢？膠呢啊，石英礦啊，放去紙，膠咧，然後，啊，拿点水，一點點就好了，試了咗之後，这樣係咁樣，快啲聞過來啊，為什麼你啊？ 可以保持它嚇比較啊係咁受過住，它保持得比較恒滑，跟住咧口味啦，呢度嗱，我剛才已經揾了啦啊，一點點水咁咧手一下，它就恒滑的啦，嗯，就是這樣啦。哎呦，你有冇看到我那個夾子呀、啊？自己 design 嘅，為什麼我自己有這個 design 呢？如果早就有啊，更好。 本来那个很木的，你知道吗？木又怕水啦，又江南啦，哇，什么都有哦！哎呦，以前啊，真的好笨呐，用的很旧很旧，真是都很难拿它的为止。也是，哎呀，好了好了，用了用了啊。后来突然间，这们做视频做了之后，哇，个脑袋越来越厉害哟！怎么说？嗯，我要快点了哈。 咁啊，然后咧，我之前咧影咗个架字俾你们看啦，架字。咁啊，然后我就我 design 我那个一种啊砖嚟嘅，地地沙一种地沙种砖嚟嘅。咁啊，然后咧我整住一组，因为你叫人哋啊叫人家装修，重新嚟装修，即系我们住了很多年地方久了啦，啊或者诶出咗找一个装修商嚟 design 结果，哎呀～ 嗰种费用也蛮高嘅，得人帮你做，但是呢，嗰啲钱就蛮贵啦，所以我觉得哇，g o o d idea，好方法，为什么？因为那个方法真的第一省钱，的哦，方便，的，他没有得买的，系自己自制嘅，就是呢种嘅瓷砖，咁啊，然后我给你看，因为我不浪费时间，我好取介绍给你。 听你看，这个就装一块的，因为我没有借到，如果叫你借呢，就很麻烦啦，因为我个朋友装修，哎呀，我灵机一触，它多出来哦，我看到它在放放在外面地上，我就觉得，咦咦，哇，我的灵感突然间真系爆炸了，咁啊，然后呢，我就会再争，慢慢想。 慢慢想，哇上嚟咗之后，即系我朋友拿了，我朋友说送给你，我不要了，你多出来的，咁啊然后 ok 嗱，怎么说，最后呢，就即系如果你要借刀呢，你看啦，你自己喜欢啦，只不过我就有这个地方就不用借了，算了。我曾经借过，很难很难解开的，最后好啊啊解开的。 就变成真系很麻烦，很麻烦，所以我就说好了好了，诶，算啦，哎呀，没办法啦，诶，诶，看你自己个人的喜欢哈，你自己想方法啊，我我上而家诶个位置，啊，各档一点也可以，只不过你自己喜欢啦，我也没有办法，因为我就自己每个人，哎呀，我们觉得啊，我地方过啊，你没关系啊，不用介了 o k 就是这样啦，一块个，一个很很大块的，那个系啊两块。 砖做成嘅，咁啊，嗱，我搭住你先啊，不用不用啊吓， <laughs> 因为我朋友寄我不同嘅颜色， <laughs> 所以如果我将你有咧，就乜调合嘅颜色，啊呢块不用啊，就乜嘿，不过呢块很烟嘅呢个系软石嚟嘅，啊，咁啊呢个系普通嘅即系比较，啊比较大一点，咁啊弄起来又蛮好看喎，咁啊呢呢块就是，啊，咁啊大嘅。 影沙米，啊，你看，你看，嗯，很大个，很大个呐。那个就小小的，各有各好啦哈。因为我没有剪刀，没办法啦，没有剪刀，咁啊，然后咁我将它拼成一截，咁啊，将那块，其实一块就够，因为它够硬噶啦哈。都用做很重的东西，两块不一样的，因为我上次介绍有一张啊，用小小的。 种一种切菜的台也不一样，切菜的切那种菜的鱼嘞，它比较很硬，因为那种东西不是切东西的，放下去就 OK，所以够的，这个厚度够，不用放两块，不用，只不过呢个个位置我要平衡它，我没有接到嘛，所以变成了，我要平衡它，没办法咯，那好像那个你看那啥，那你张上，就是因为我没有接到，啊。 带兜啊，即系我两借兜，我就冇当我嘢敷太住噶啦。咁啊，然后咧俾个割开割开嚟嘛，咁啊，冇办法咯，咁啊，直啊这样拼啦，拼到这个有一点点高低未问题，呢度既然我放个空炉啦，啊，就是沙边啊，随便你怎么跌沙嘢好啦，亦是同一个刀嚟。咁啊，然后怎么做出嚟啦，亦是很简单。我上次介绍俾你们噶啦，如果我们。 用完不够的時候，將呢個阿魯米啲封住個口，啊，誒將我垃圾袋塞進去，咁要我用的時候就拉出嚟，咁就很容易噶。咁啊，我已經啊取出嚟啦你家，用個铁锤啊，很硬很硬啊，攔出嚟啦。OK，冇關事，破爛就得。 <laughs> OK，嗱，怎么弄啊？因為呢種石英礦就好过别啲東西啊。 我不主张你们呢用得很紧啦，因为打算将来你们最温嘅，真系呢种啊啊买支雪康，如果你真系用不完呢，可以封起来，啊好几个月一年都可以嘅，因为你将你封住嚟啊，阿鲁你啲纸有一个胶袋啦，直接塞进去，完全放啲柜里咧，唔给记看到空气，它就很好保存啦。我做一个给你看先，其实真嘅，我怕浪费你们的时间啦吓，咁啊。 就业到咧，嗱，因为我为什么会懂呢？因为上次我看到一个装修组，我家里装修，我看准了，我不浪费时间啦，啊，OK，就是这样揾起来啦。当你弯的时候咧，不会很麻烦嘅，呢块不用弯啦，呢度一点点没关系啦。啊，呢度也是很麻烦，裂缝很小，咁你就拼在一起。咁啊，然后呢度咧吓，就嗰嗰埲墙咧也是这样，啦。你看，你看，啊，嗱，呢度咧。

煮个七个电饭锅啦也可以，所以我看你自己的喜欢啦，所以没办法啦，所以我就是那个很简单的介绍给你们看了。OK，好了，谢谢就你啦。因为为什么我会发明这个给我自己呢？因为因为我呢一间屋子啊，净系某个地方需要一张咁嘅台，我也不喜欢用铺的，咁你你叫叫叫你真用一种软石做出嚟，呀， 你知道費用蠻高的，所以我就覺得應神就得神啦。即係如果我可以找這個地帶又可以呢度可以防水啦，因為呢啲係砖嚟嘅嘛，啊咁你少一點點，没關系的。所以我覺得真係 o d 哇！如果早一点发明啊，真係開心哦。OK OK，嗯，OK，拜拜。